山大林寺に100年に一度現れるという牽制を求め老子老は旅立った旅の途中老は牽制の印眉間のほくろを持つ少年珍味に出会う珍味は老と共に大林寺に向かうことになるが果たしてその行く手に待つのは 正面に見える高い山が南高山目指す大臨寺はあそこにあるんじゃあと一歩だぞ珍味やった大臨寺に行けば好きなだけ憲法の練習ができるぞうん <laughs> とりあえずあの門前町で腹ごしらえをするか 憲法の盛んなところだからなここで待っていなさい昼飯の買い出しに行ってくるからな。 えー、っとはとおだそこまで <laughs> やってみっかえー、っとんおや珍味は か挑戦者はおらんか3人勝ち抜けば商品だぞお前やれお前がやったら俺もやるよ <laughs> さあさあ次は誰だ次ははいはいはいはいはいはい僕僕僕やりますなんだガキじゃねえか平気平気こいつは軽くいただきだなそれでは始め てとわしもゆっくり見物させてもらおうかの。 からにあんんりゃああおもちゃの次は私だ君にも武器の所持が許されますよこの中からお好きなものをどうぞよし じゃあ僕はこの槍だはじめー わしと勝負せんかおじいちゃんと僕剣法大会で3人抜きしたんだよ怪我させると悪いしなわしに触ったらお前の勝ち何でもくれてやるもしわしに触れなかったらその酒をもらうえ触ればいいわけ簡単じゃんか本当にいいのあれ ここじゃ、ここじゃ。 <laughs> ここじゃ、ここじゃ。よし。えー、どうした憲法大会優勝の腕じゃなかったのかなんて身軽なんだ力めば力むほど速さは落ちる気楽に構え瞬間に全ての力を集中するのだかな では約束通りこの酒はいただくぞ。ん憲法っていうのはそこが深いものなんだね そりゃそうじゃどうした珍味憲法修行が怖くなったのかまさかさあ路地出発出発ああその前に昼飯をいいからいいからさ早くあこれ珍味 いい子じゃわい。大臨時に入門するやつは多いけど入門を許可されるのは一握りあいつは弱っちそうだから無理 ええきましたな珍味ついに来たよ姉ちゃんここ行くぞああこれこれそんなにはしゃぐでないこれこれ珍味よしこれから だな君なんだすごいやけた砂をついて指先を鍛えておるローシー体がムズムズしてきたよ早く一緒にやりたいな <laughs> そうか さすがはははっっっ大臨時で最も華麗な技を使うのはやはりラオチュウだな世の中にはすごいやつがいるんだなワクワクしてきたどうじゃ俺と組手をやる者はおらんかいみんなどうしたの荒っぽさでは大臨時一金丹の相手なんかしたら壊されちゃうよどうしたどうした いや育児なしどもが金丹先輩珍味本日ただいまより大臨時の一員になりました僕を相手にしてくださいダメじゃダメじゃさあ他に相手はおらんかどうしたんですか先輩戦ってくださいお前はまだ大臨時入門希望のただのチビじゃ本当に大臨時の一員と認めたら戦ってやるわ珍味銀丹の言う通りだ 老師実は大臨寺に入るために入門試験があるそれに通らんと入門は許されんのじゃええー、三蔵理科社会安心 <laughs> せい大臨寺は憲法の修行寺憲法の試験じゃやったあだ平気だい <laughs> 元気なやつじゃ老子は100年に一度現れるという牽制を探しに旅に出ていたはずだが何あのチビがかもしれん महासका <laughs> 大僧正様ただいま長旅より戻りましてございます役目大義であったつきましては連れ帰りましたこの者に大臨時入門の試練をお与えくださいますようにあ珍兵やっぱり <laughs> なかなかの酒じゃったぞ ずるいな横取りしちゃうんだもんち珍味大僧正様のお前だぞほほほほよいよいところでお主月を切れるかつ月そうじゃ夜空に輝く月じゃンこの大臨時で修行したいのであればその月見事真っ二つに切ってみ月を切る 2番のうちにやり遂げたら大臨時入門を許してやろう月を切れかこんなもんで届くわけないか あいつ月を切れるか <laughs> 大臨時の極意俺たちもできんのにあんなチビに期待が大きいということじゃないのかまさかなーにメガネ違いのチビを門前払いにしようってんだろ切れる <laughs> たか月を切る必殺剣はい見ていてください老火お盆のような月割りお見事じゃがそれはお盆ではなくたらいじゃそれでは月を切ったとは言えんな。 あとでもどうすればいいのかさっぱりわかんないよ バメが風を切り水面を引き寄せたんだ水面すれすれに剣を出せば月は切れるあれおかしいな力が足りなかったのかななぜだ全身の力を込めたのに <laughs> 金丹先輩 水面に映る月を切る月山剣は大臨時の奥義の一つじゃお前などにできるものかそんな大僧正がお前にそんな難しい試験を出したのは最初からお前を大臨時に入れる気がないからじゃ金丹先輩いくら先輩でもそれはお前の力はこんなもんじゃつやかかってこいいくらでも相手をしてやるわ 試験中のやつに手を出すなんてお前らしくもないな派手な飛び蹴りも避けられないそんなやつが特別目をかけられていい気になってるのが嫌なんじゃ を切るにはもっと力強い剣でなければダメだ いもし珍味が月を切ることができねばいかがいたすおつもりです大僧正様遠征ならばやるできねばそこまでということだ月を切るためにはもっと力強い剣じゃなきゃダメだ水面をも引き寄せる鋭く力強い剣 今夜で3日目諦めて逃げ出すのでもゆっくり見物するか珍味 せるような鋭い剣なんてどうやればこの方ではこれ以上の力は無理だ珍味力めば力むほど速さは落ちる気楽に構え瞬間に全ての力を集中するのだ瞬間に集中するそうか今まで力を込めることばかり考えていたわかりました大僧正 間に力を集中する じゃ大臨時入門が許されたぞ大僧正様 珍味には牽制の素質は真の玉枠これを知る者はこれを好む者にしかずこれを好む者はこれを楽しむ者にしかず死の玉枠これを知る者はこれを好む者にしかずこれを好む者はこれを楽しむ者にしかずどんなに憲法を知っている者でも好きな者でも本当に憲法を楽しんでいる者にはかなわないまさに憲法の極意なっ 誰が新参業への切符を手に入れるかのう。 <laughs> いよいよ珍味の大臨時での生活が始まるエリート剣士養成のための資格試験は間近に迫っていた